ያድገው ሙባረክ ማሊከል ሙሉክ አላሁ ማሊከል ሙሉክ ማሊከል ሙሉክ ተሊሉ ማሊከል ሙሉክ እስከ ወዲያኛው ትዳሩን ያድገው ሙባረክ እስከ ወዲያኛው ጎጆቹን ያድገው ሙባረክ ማሊከል ሙሉክ አልሐምዱሊላሂ ማሊከል ሙሉክ ይድረሰው ምስጋና ማሊከል ሙሉክ ማሊከል ሙሉክ ቡና مالك الملوك مالك الملوك يا فلاقوت الشين مالك الملوك مالك الملوك مالك الملوك ستا تستشين مالك الملوك مالك الملوك مالك الملوك أصابشن أصابتو مالك الملوك مالك الملوك مالك الملوك اسم شلمشي مالك الملوك مالك الملوك مالك الملوك الله مالك الملوك مالك الملوك جليل مالك الملوك did I